Здравствуйте, как вас звать? Здравствуйте, меня зовут Юлия. А сколько вам лет? Мне 29 лет. У вас сегодня первое занятие? Да, я сегодня была на первом занятии. И mm. я могу поделиться своими впечатлениями. Мне очень понравилось. Я ничем не занималась там последние недели, полторы вообще. У меня было очень много работы, была стрессовая очень ситуация в жизни. Я уже чувствовала, какие у меня зажимы на спине, ноги. И мне вот сегодня очень хотелось именно восточную практику такую. Я несколько лет назад пробовала что-то подобное и понимала, какой ожидать результат. Но я не ожидала, что уже первого, после первого занятия у меня будет легкость во всем теле, улыбка, которую я никак не могу ни скрыть, никуда убрать. И мне очень понравилось, и, безусловно, я приду сюда еще и один, и второй раз будем смотреть, конечно, на мои успехи, но я надеюсь, у меня будет при этом получаться, и тогда это надолго. И я хочу еще сказать, если это видео где-то будет использоваться в каких-то рекламных роликах, а, у вас наверняка есть родители, у вас наверняка есть а, бабушки и девушки пожилые, которым очень а, нужна как минимум суставная гимнастика. Я знаю, что здесь в этом центре есть такие занятия, и я э, эм, серьезно подумала о том, чтобы своих родителей обязательно на такие занятия приводить и привозить, потому что это очень важно, и с каждым годом это становится все важнее. В первую очередь для физической формы, во втор, э, вторую очередь наше тело влияет на наш ум и на наше настроение очень сильно. Поэтому важно работать с телом. Вот. <laughs> Скажите еще, я знаю, вы были на занятии по фитнесу. Да. Есть какая-то контрастность между занятием по фитнесу и занятием по восточной гимнастике? Конечно. Разница колоссальная. Я пилатесом тоже занималась достаточно долгое время, долго время йогой занималась. И разница... Это совершенно разные направления, и для меня я определила, они совершенно разные результаты дают. Я их использую совершенно для разных дает мне вот это настроение, вот это улыбку, ощущение центра, э, ощущение того, что я опять попадаю в равновесие, в то состояние, в котором я должна быть. Потому что жизненные ситуации бывают э, такими, что они выводят тебя в равновесие, они зажимают тебя, они зажимают особенно. Я думаю, многих людей, у меня тоже зажимают вот эту зону, и это очень дискомфортно. Ты теряешь способность принимать решения правильно, даже так теряешь эту связь, это то, о чем вы говорили. расслабленное состояние, эта связь устанавливается гораздо ну лучше. Ну, здорово. Ну, я впечатлен тоже от э, учениц, которые так это глубоко рассказали про первое <laughs> занятие. Супер, спасибо. Есть что, что еще ну, сказать? я могу сказать, что я э, шла за чем-то и получила я сегодня больше даже, чем ожидала. Мне очень понравилось. Спасибо. Спасибо вам. Все хорошо.